হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ৰেডি হ'লোঁ মই যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰত তো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক তো মই কিয় যাব ওলাইছোঁ ঘৰত ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ মই আৰু বেটি যাম তো মোক আৰু ভাগিনা আৰু এজন বন্ধু থব যাব তো চাই থাকোঁতে নহ'লে ভিডিঅ'ক আচলতে বহুত এটা দৰকাৰী কামত যাব ওলাইছোঁ মানে নেগেলি নহয়কে হাকু টাকু কৰি গেলোঁ ৰাতিপুৱাই খবৰ পালোঁ আৰু হাকু টাকু কৰি ভাত চাত খাই খুৱাই ধুৱাই ঘৰৰ কাম চাম কৰি আমি ওলালোঁ তো চাই থাকোঁতে নহ'লে ভিডিঅ'ক আৰু কি কাৰণত যাব ওলাইছোঁ কম অলপ পাছত তো ঠিক আছে নহ'লে মই ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকক আৰু প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লেও প্লিজ এটা লাইক কৰি দি যাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ সুবিধা হয় সেইকাৰণে আপোনালোক কৈছোঁ তো চাই থাকক নহ'লে ভিডিঅ' আমি যাই আছোঁ ভাগিনা আৰু বন্ধু তো আমি যাই আছোঁ আৰু বেটীখিনি হ'ল গাড়ীতে অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিল তো তাইতো জানাই আমাৰ বেটিখিনি বিৰাট অত্যাচাৰী তো তাই অত্যাচাৰ কৰি আছে একবি ফটোকে উঠিল আর এগুবা কি ভিডিওত উঠিল মই নিজে নাজানো তো আমি যাই আছো আর গৈছে আমাৰ ৰেল লাইনডাল আমাৰ গাঁৱৰ ৰে'ল লাইনডাল এতে যেতিয়া আগতে কৰে তো যদি জাৰি থ'ব লাগে দহ মিনিটত ইতে মানে ৰখি পোন্ধৰ মিনিট থাকি আধা ঘণ্টাই হৈছিল জাই পাওঁতে আৰু জাই কলেজত গালি খাব লগা হৈছিল মাছ ছাৰৰ তো সেনেকৈ আৰু দেৰি কৰি যায় বুলি ভাবিছিল তো এইখিনি যাই আছোঁ আমি আহি পাওঁ আৰু বেছি দেৰি নাই আৰু আমি আহি পালোঁ অলপ অলপ গম পাইছেই মই কি উদ্দেশ্যত আহিছোঁ আমাৰ আহি পালোঁ মই আমাৰ কাৰণে মা আজিৰে আছিল তো তাকো উঠাই লওঁ কিবা আমি ঘৰত আহি পালোঁ বাৰ গেল না আছে ঘৰত আহিয়ে দেখা পালোঁ এতিয়া বোলে কিবা ওলাইছে ভাগিনাই ক'ব লাগছে তো একো নহয় সাপ সেনেকা যে এটা আছে জন্তু কিবা নাম কয় সেনেকা সেনেকা তো মই ভাবিছিলোঁ কিবা সাপ চাপ ওলাইছে সেইকাৰণে কেমেৰাক অন কৰি থৈছিলোঁ আমি চাহ থাহ খালোঁ চাহ থাহ খাই এইবাৰ ভাগিনা ওলাই যাব মাথা খুৰাইছে মোবাইল নাচাবি আৰু আৰু তামোল খাইছা 일주일만에가볼게.아이고.장하니?네가지.이렇게까지.가.니해봐낙사.니니? ini saya kok benar lagi kalau beri

তো আমাৰ ঘৰৰ মায়ে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ৰুই থৈছে ফুলবিলাক গৰুৱে খাইছে সেইকাৰণে মানে ফুলা নাই আৰু নতুন নতুনকৈ কুঁহিপাত ওলাইছে আৰু এইফালে আমাৰ চিজৌ গছডাল যেতিয়া আমি বড়ো মানুহে পূজা কৰোঁ যেতিয়া বাথৌত আমি চিজু গছ ৰুবই লাগে চিজু গছ নহ'লে আমাৰ বাথৌ সম্পূৰ্ণ নহয় ওচৰতে লাভা মানুহ নহয় Ami, Amin spilling aku. Spilling dah. Dia sekolah lagi. Amin sekolah. Asun tak boleh. Tak ada. Tak ada. Tata di Velase. Tata. Tata di Velase. Dek, tata dek. Tata, tata dek. Ut. Sa. Kilu ha di bahi. Pagi nak ulah কাবাই আমাক থবা আহিছিল আৰু ভাত চাত খোৱা নহ'ল যিকোনো আমাৰ আজি কিয়নো আমাৰ দৰত দৰি এইবাৰ আমিও যাম এক ঠাইলৈ দাদাক এয়া মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি লৈ লওঁ দৌৰ দৌৰিতে ভাল কৰি ফটো উঠা নহ'ল তো এইবাৰ আমি যাই আছোঁ মই বেটিখিনিক কলালৈ যাই আছোঁ আমি বেজি দিব মা আহি পা নাই আহি আছে মই আগতে ওলালোঁ এইবাৰ আমি আহি পালোঁ আমাৰ বৌ আৰু এইখিনি আমাৰ বৌ আমাৰ মা তো আমি আহি পালোঁ এইবাৰ লাইন হ'লোঁ ভিডিঅ' কৰিব লাজ লাগে নাই প্লাই নকৰোঁ এইবাৰ চাই আছে পান কাৰ্ডটো আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে মই দিবলৈ গৈছিলোঁ কৰোণাৰ বেজী আৰু মোৰ হালত হৈ গ'ল এংকা মাথাৰ বিষতে কিন্তু মাথাৰ বিষলৈ কি কৰিম আৰু উপায় নাই আৰু দৌৰ দৌৰ কৰি ভাত চাত খাই অলপ এক ঘণ্টামান ৰেষ্ট কৰি আৰু আমি ওলালোঁ এইবাৰ এইবাৰ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ মামাৰ ঘৰত তো মামাৰ ঘৰত যাওয়াৰও উদ্দেশ্য আছে নগেলো হয় দৰ দৰি নহলি অলপ ৰেষ্ট লওঁ হয় কিন্তু গেলো যাব লাগা হল মোৰ খামি চামি অৱস্থা আছে হৈছে মাবাই নামা এবাৰ আমি আহি পেলাম মামাৰ ঘৰত তো এটা এটা বস্তু দেখা পালোঁ তাকে আপোনালোক দেখাম বুলি ভাবছোঁ এইজনী এইজনী ৰাম ছাগল না কি বুলি কয় মামাই পুহিছে তো অলপ ভিডিঅ' কৰি থলোঁ আজি জীৱনত লাইফত প্ৰথম দেখা পালোঁ এনেকুৱা বস্তু তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ কেমেৰা কৰি থওঁ তো আমি আইতাকে চাব আহিছোঁ মানে আইতাৰ পৰি ভৰিটো মানে ভাঙিছে সেইকাৰণে আমি আইতাক চাব আহিছোঁ এনেতো ঘৰত থাকিলে হাঁহা নহয় সেইকাৰণে মাৰ ঘৰত আহিলে তো আমি এইবাৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰত বেছি দেৰি নকৰিলোঁ যিহেতু